Umbre de muri, muri de mainé Nundele venido, vele cané Tente tudo valina, se mostraninha E a ventana apontou, curtela gu E a montala, zogueres todinho O teu enercelo, segue afetonio Neste último da mapa, chega eu se da o tria che e tacca saian entakatutri unul emaiman gente de ligan face de mandilan Ueche de lua sopra fericialan Figli de famiglia nu dun de bun Che de pia mia li senza alcun dun este bem, kosegi daia, kose da bem, kose da manjar pritia de pi janko de porto fim se de bem, tu veje morim Lasanha da piña y quatro tu, ativo e negro tu. Deixa do fim que naveguemos escudo Emigrante do rio, Johnny chiudo Vim com a trinquejada, poeiro racruz Raticamã, maneio de frio Bacanda corda, maçarangue de sal Anelinha da porta, antena creusa de mar